じゃあそれではですね続きましての曲、えー、宝船」最初の掛け声元気よくいきましょうねそれでは参ります宝船ね構え よゆらゆらゆらくっくっかついでかついかたゆらゆらゆらゆらー ジュラジュラジュラジュラ 夏が来たなら遊びましょう秋が来たならゆらゆらゆらゆらゆらゆらゆらゆらゆら 後ろだけカニせーの りがとうございました今のよう宝船という曲でございましたはいじゃあ続きまして裏ジャオンド入れたいと思います